Como é que é malta? Tudo bem com vocês? Sou o Pertec e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais queria pedir desculpas a quem não fala português. Eu disse que ia pôr legendas nos vídeos, só que afinal dá mais trabalho do que eu pensava, portanto peço-vos para esperarem só mais um pouquinho que eu hei de lá chegar. Vou também pedir é para quem não subscreveu ainda para subscrever. Pá, não dá trabalho quase nenhum, é só clicar no botão e ajuda-me bastante. Agradeço mesmo. Mas bem, entrando no assunto do vídeo. Hoje estamos aqui para o terceiro Pep Talks em que sou eu basicamente a falar com vocês. E para quem não sabe, há cerca de um mês atrás o canal fez um ano de vídeos. Um ano de vídeos! E eu pensei em fazer uma festa, só que depois cheguei à conclusão que isso não é uma coisa assim muito interessante. Portanto, decidi falar com vocês sobre três assuntos. Três assuntos. Como está a minha situação de momento, as razões pela qual eu criei o canal e o que está agendado para o futuro do canal. Começando então pelo primeiro assunto. Eu acabei o meu trabalho de verão e supostamente era para ir para Lisboa para o meu último ano de faculdade e arranjei um estúdio para que pudesse também continuar com o YouTube. Mesmo que isso implicasse eu trabalhar num part-time, porque para quem não sabe, ainda não recebo nada com o YouTube. Mas pronto, o que acontece foi que eu tive a ter uma conversa com os meus pais e chegámos à conclusão que, mesmo que eu trabalhasse num part-time, iria ser muito difícil pagar o estúdio que eu tinha arranjado. Portanto, devido aos preços das casas em Lisboa estarem bastante caros, eu decidi ficar cá este ano no Alentejo, na casa dos meus pais, porque aqui não pago renda e caso arranje um trabalho vai-me permitir poupar para, para o ano ir mais à vontade. No entanto, no momento ainda estou indeciso, fico mesmo por cá e arranjo um trabalho cá, ou se vá para Lisboa arranjo uma casa e trabalho o tempo inteiro, mas Caso a minha situação mude, eu também faço outro vídeo para vos informar. De momento momento, enquanto a minha situação não muda, vou fazer uma coisa que já queria ter feito há bastante tempo, que é vou começar a gravar todos os dias de semana, postando assim todas as semanas 5 vídeos. iremos ver como corre. Passando ao segundo assunto, por que razões eu criei o canal? Ora bem, foram três razões, sendo a primeira delas estabilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito aventureira e gosto de descobrir coisas novas, ir para sítios novos e cenas assim, mas sempre me faltou um sítio que eu pudesse chamar de casa, que eu independentemente de onde estivesse, mesmo que estiver na China ou no Japão, esteja na América, esteja na Austrália, esteja com o amigo X, esteja com o amigo Y, eu consiga sempre voltar. E o YouTube é isso. Eu irei sempre conseguir voltar aqui e entrar em contacto convosco ou com o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver e sejamos sinceros, para isso basta ter internet e hoje em dia todos os sítios <laughs> têm internet. E agora a segunda razão para eu ter criado o canal pode parecer um bocadinho ambiciosa demais. Eu pretendo ser o melhor entertainer do mundo. E agora vocês perguntam, como assim? Ora bem, o entretenimento para mim é tudo. Seja uma música, seja um jogo, seja até uma simples conversa com alguém, tudo isso é entretenimento. Imaginando um mundo sem entretenimento, as pessoas não viveriam simplesmente sobreviveriam. Eu pretendo, portanto, ser o melhor do mundo a entregar vida às pessoas, seja de que forma de entretenimento for. Desde que vocês fiquem felizes, nem que seja por apenas 5 minutos, graças a mim, eu irei ficar muito contente e irei sentir que o meu objetivo foi cumprido. Mas passando à terceira e última razão pela qual eu criei o canal, foi de liberdade. Uma liberdade tanto para mim como para vocês. Para mim, porque eu posso fazer tudo o que eu quiser desde voar e ir aqui para os lados e fazer explosões. Eu posso fazer tudo o que estiver ao alcance da minha criatividade. E liberdade também para vocês, porque nem que seja por uma pequena quantidade de tempo, vocês vão conseguir sentir-se livres dos vossos problemas do dia a dia e sentir-se felizes ao ver os meus vídeos. Pelo menos é isso que eu espero. Mas passando ao último assunto que eu queria falar com vocês, o futuro do canal. Eu decidi que vou fazer a categoria PERP Escolho-te a ti de dois em dois meses, portanto comecem já a enviar desafios, seja aí nos comentários ou em alguma das redes sociais aí em baixo também, para eu começar já a preparar o próximo vídeo. Pensei também em criar uns blogs sem guião, só uma coisa mais simples, ligar a câmera e começar aqui a improvisar, a fazer umas macacadas e umas coisas assim mais simples. Eu queria saber a vossa opinião, se querem que eu faça isso e se sim, se eu hei de criar um canal secundário para pôr esses vídeos ou se ponho aqui no canal principal. Também já tenho vários vídeos planeados para as categorias que já tenho criadas, para novas categorias e também para categorias random que não se enquadram em nenhuma das que já estão criadas. E também estou a preparar um videoclip e uma série. Estou agora de momento à espera de umas coisas que mandei vir para ficar tudo 5 estrelas e depois dependendo de como corre e do vosso feedback logo se vê se hei de fazer mais coisas assim ou não. Mas pronto malta, é tudo por hoje. Quantos vídeos. Uhul! uga, uga, uga. <laughs> É, <laughs> Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de deixar o like ou de partilhar, é muito importante e agradeço bastante. E o próximo vídeo vai ser uma compilação de alguns dos melhores momentos do ano. Abraços, beijos, abreijos e até logo. E lembrem-se, todos vocês, cada um de vocês é Awesome! Awesome! Awesome! Awesome! Awesome! awesome. awesome. Awesome! Subscribe. subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, Da na na na na na.